り前おただいまお帰りなさい怪我なんてないよ大丈夫だったかああよかったよっしゃーよし全員無事帰還作戦大成功っす星を救うでっかい初めの一歩だうんお前ら いいキャラ喋るんじゃねえ捕まるぞやべうん、次の作戦まで自由行動最高にうまいもんでも食っとけうんうん <laughs> アジトでな忘れたか店の名はセブンスヘブンティワに顔見せて安心させてやれ 今夜は返さないよマリー登山会だぞ本日の列車の運行は終了バーガー屋を譲るマコーロ壊れちゃったプレートとスラム爆破の犯人を探して八番街は 魔法は星を巡る血って言われてもな剥がしても剥がしてもすぐ元通り妄想じみた主張はともかくしつこさには頭が下がるよ見ろよあの美しい鉄骨たまんねえなおいあんたどうした 魔法中毒かよまたあいつかすすまみれ粉塵まみれおまけに疲れてドロドロだ待ってろシャワー俺はとにかくご飯ご飯ジェシーはうん今日の反省かな <laughs> 嘘ばっかり ただいま <laughs> ああいい子にしてたかうんティファと遊んでたおおそうかよしよしよしよしお疲れ様うんそれどうしたのああ本物でしょ珍しいねえ <laughs> 意外だな クラウドこんなことするんだ5年ぶりだ少しは変わるさえバレットに話があるうん入って入ってマコールが爆発したんだよずっとニュースばっかりなのマリン父ちゃん今夜はもうどこへも行かないからテレビ消して年々しような 宅の勤務社員に声をおかけくださいロビの市長はプレジデント信らと共同で報酬の話はティファとしてくれ会計担当だからよ片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて俺がもちろんああてめえバレットマリンに 何しやがった知らない人とは喋っちゃダメってえ偉いぞマリン父ちゃんとの約束忘れなかったな <laughs> 偉い偉いぞじゃお休みの時間も守らないとないや父ちゃんとお話しするうん特別だぞ あそうだご飯食べるいや報酬の話をしたいあそうだよねあのねクラウドちょっと外で話そう死んだ人はちゃんと星に帰れたかなああ 金の話の前に聞くこの近所にねアパートがあって部屋が空いてるんだしばらくそこに寝泊まりしない大家さんが私たちの活動に好意的なの家賃はただああ助かるよ <laughs> じゃあこっち上どんな感じだったまあ混乱していたなだよねごめんね巻き込んで 軽率だったって反省してる俺のことなら気にするなこれは仕事だうん分かった神羅を憎む気持ちもわかるうん たちと揉めなかったああ向こうがどう思ったか知らないけどなそう心配だったんだクラウドは喧嘩ばかりしてたからねそうだったかもなテレビに映ってた8番街映画みたいだったニュース番組も神羅が作ってる奴らは平気で嘘も垂れ流す じゃああれも嘘だよねレートの人たちなんじゃないのそっかここなの名前は展望層部屋は2階ねこの201号室が私の部屋でも大抵店にいるからここは眠るだけ <laughs> 何もなくて恥ずかしいくらい この202号室が空いてるのもちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからねなんてなんてああ同郷の友達が部屋を探してるってそれだけまずかったいやいいんだそっちはそこは遅いから明日になったら挨拶しようか ず寝起きするだけなら大丈夫だよね必要なものはおいおいああ金が必要なんだ約束は2000だよな何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど 500? 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないのでも心配しないで明日集金すれば確実に払えるからはあ 当てにしていいんだな集金を手伝ってくれたらねあれあこれはまた別の依頼になるのかいやいい最初の約束の2000で手を打とうつまりあと1500だ助かるじゃあ明日お店でね今日はいろいろありがとうおやすみなさい か、おい大丈夫か開けるぞ クラウドやめて部屋に戻ってろ離せ 病気でずっとこんな感じなんだって時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだクラウドもお願いねああ おやあんたがクラウドだねあたしは大家のマーレでおととい来たんだってそれまでは上かいいろいろだ訳ありかあここに流れ着くのはみんなそうさね困ったことがあったら何でも相談しなティファのこともねティファがどうしたんだ泣かしたら承知しないってことさあの子は私の孫同然だ 覚えておこうほらさっさとセブンスヘブンにお行きティファはとっくの昔に出かけたよもう一回様子を見てくる上より安全ってことでチョコボ一番と八番からの仕入れは 列車が止まったままだと仕入れは完全にストップだ今仕事に行けないことをみんな気にしてるたった1日分の収入と投資なんで比べられると思うかねおはようああマリンが眠ってるの静かにね、うん、じゃあ早速働く JS フィルターの交換に行きたいんだジェシーが作った 汎用毒性物質除去フィルター水の嫌な匂いが取れるって評判でこの店よりずっとお金になるんだよねこの辺りのほとんどのうちが使ってるから新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事聞いてるああ勘弁してくれ揉め事がないなら俺の出番はない踏み倒す気満々の人もいるんだねお守り代わり さっさと片付けるかありがとうついでにスラムを案内するね回収した代金はそのまま受け取って来たばかりで何かと入りようでしょ助かるそれでも足りない分は 後で渡すね今バレットもお金をかき集めてるから今日中にもらえるなら構わないセブンスヘブンのことばっか上から仕入れたアイテムもあるよアイテム屋といえばここお手頃価格のこんにちは JS フィルダーの交換ですティファちゃんいらっしゃい待ってたよあれそいつは集金係のクラウドですお題は彼に あんたうまいことやったなその役目変わってくれよあんたには無理だあクラウドそうだせっかくだから買い物すれば見るだけ見てみよう 毎度今後ともごひいきにいつでも歓迎するよティファちゃんと一緒に来ればそれじゃまたお店でいつもの用意して待ってます店の常連さんなの買い物をするとおまけしてくれるよ俺にはどうだろう 少し愛想よくするおまけ目当てでありえない <laughs> じゃあ次の集金は展望層の大家さんもうあったじゃあ人柄は知ってるよねアバランチの大事な協力者だから愛想よく 館ですピーパー待ってたよおやあんたもいたのか仕事だ顔 <laughs> 集金係を頼んだのちゃんとお守りよ私結構強いからそれは大丈夫知ってるよでもクラウドにやらせないとこんな愛想なしだもの戦うことくらいしか取り柄がないんだろそんなことは 顔最善を尽くす吐きがないね疲れてんのかいだったら部屋でしっかり寝るんだよスラムの心得その1ねそういうことほれ手を出しなマーレさんありがとうじゃあ行くねああ稼いでおいで マーレさんのおかげですぐここになれたんだここは長いのかもう5年かなそんな話より集金集金次が最後の武器屋さんティファちゃんフィルター交換かな、うん のフィルター全然効果ないぞ申し訳ございませんではこちらのフィルターを試してくださいもういらないから帰ってくれ残念ですではここまでの生産お願いしますなんだ効果ゼロなのに払うかよ代金は彼に世の中なめてるんじゃねえぞ払うよな、うん、ありがとうございました これでフィルター交換はおしまいお題も受け取ったし武器見てみるそれよりバレットの集金はいつ終わるんだ今晩の開店前にはそれまでまだ時間があるけどどうするそうだなあのねアイデアがあるんだけど聞く本格的に何でも屋を始めるならまず円を作るべきだと思う ご縁はお金より大事だから <laughs> スラムの心得かうん縁が仕事を呼んでいい仕事をすれば評判が立ってそれがまた縁を呼ぶのどうすればいいうん自警団の仕事肩代わりとかほぼボランティアだけど縁はつながるよやってみよう詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう 武器屋覗いていかないかいスラムで暮らすなら一人に一つ武器屋持とう瓦礫通りのモンスターなんとかえとな明日あ今日は二人が当番なんだあもしかしてクラウドさん入団希望っすか場合によってはな自警団は何をするんだうんいろいろあるけどまず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり 住民に自衛法を教えたりそれがメインだ自分の身は自分で守るこれスラムの心得っすクラウドには実績が必要なのいい評判いいご縁それを自警団で作れないかなと思ってもってこいの話があるっす俺たちじゃお手上げのモンスターだ金は出せないが俺らなりの礼はするそうだなまずはその剣 改造してないだろうああ小細工なんていらないそれなんかの誓いか改造すればあんたもっと強くなるぜおせっかいだろうけど手順を教えるなできたかま使いながらいろいろ試してみるんだなああ <laughs> それから俺らなりの例その2何でも屋の宣伝だウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよクラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっすでモンスターはどこにいる瓦礫通りだ頼んだぞクラウド一緒に行くね一人で十分だでも道知らないでしょ頼む <laughs> 任せてスラムで一番のガイドよれき通りはスラムの西の方モンスターよけの防護壁の向こう側念のため準備はしっかりね修理したいが後回したな小さな物音も気になる列車が動かねえと食料も日用品も ウェッジの言ってたやつかでけえ剣だな世に売るんだティファちゃん気をつけてなここが瓦礫通りモンスターが喜びそうなところだうんゴミもモンスターも増える一方 頼んだぞ私に任せて逃がさないただじゃ済まないからこすごいこれがソルジャーの戦い方ほんの肩慣らしだ余裕だね どんどん退治しよう叩き蹴るいやそっちは任せるさあ行くよ がいればモンスターなんてもう怖くないねティファもな正直驚いたスラムに5年だからね自分の身は自分で守るさてこれはスラムの心得何番覚えるのかここで暮らすんでしょさあもう一息頑張ろう頼んだぞよしやっちゃう そろモンスターは片付いたかなどうせすぐ湧いてくる後ろ向きだな束の間でもこの町に平和をもたらしましためでたしめでたしでしょそうかすぐに評判が広まると思うよさビックスたちのところに戻ろう 何でもやかでけえ剣だなえ何売る便利やあんた今月のモンスター討伐数が出たよ見て見て最新のモンスター討伐数だよ何でもややらせてみるか何あんたを見習って強くなるまずはそのもう戻ったのかちゃんと倒したよ 見渡す限り根こそぎさすがの早業っす助かったよ俺らもしっかり宣伝しといたぞそうらしいなだが一体どう伝えたんだまあまあ仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ剣の調子どうだああいい剣だな お前との絆を感じるああずっと一緒あクラウド何でもない村を出てからのこと聞きたいな退屈な話だそれでも聞きたい まだ時間あるし仕事探しがてらどう俺も俺も行くっすウェッジはダメだええー、二人とも行った行ったまた今度ねひどいっすちょっとは気を使えよ幼なじみの久々の再会だろうが、うん、新しい武器も用意したことだしお仕事始めよまずはワイマーさんのところに行ってみない誰だ自警団に来る依頼をまとめてる人 ほら何でも屋の仕事が見つかるかもどこにいるそろそろ詰め所に戻ってきてると思う何あんたを見習って強くなるな瓦礫通りのモンスター来なくったあいつだ見てよあの武器かっこいい今月のモンスター討伐数が出たよ見て見て最新のモンスター討伐数だよやあティファー君 困りがとかいいえ強力な助っ人を紹介したくて何でも屋のクラウドですおお頼もしいね町の安全と幸せのため協力しよう報酬次第で危険な仕事も引き受ける腕に自信ありだなうってつけの依頼を紹介するよ詳しい話は依頼主から聞いてくれ働き次第じゃ 新しい依頼も紹介するよ助かる働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい